古人将农历的十二月称为腊月，而“腊”的本意呢，它代表的是一种祭祀的一个仪式。在中国的习俗里面呢，每年的这个农历的腊月二十三号或是二十四号呢，就是我们俗称的送神日。那送灶神，在民俗上也有些人称它为青屯送神日。因此，如果荧幕前的朋友你在家中是有供奉神明的，就一定要注意接下来的视频内容。 首先要提醒大家的是，送神呢，送灶神是为了要感谢我们这个灶君神明在一整年来对我们的这个家宅的一个庇佑。那么在当天呢，灶神他回到上天述职交班之后。 那他才能够帮我们多美言几句哦，所以我们才会有这样一个仪式的一个产生。它并不是送走家中的神明哦，因为神明它本身是无所不在的，它是来去自如的，也不是你说能送走就送走的。所以请先不要搞错它的本意哦。 那么在这一天呢，我们也会称它为清屯日或是扫尘日。所以，多数的民众呢，在将众神送走之后，我们就可以整理家中的这个神龛哦，还有我们家中呢，过去一年如果你有拿来做摆饰、治煞、化煞、招财的这些摆件物品呢，也可以趁这个时候把它拿出来，哈，就取下来去做一个保养跟整洁。 那这边要提醒大家的是，如果这是这个东西是经过开光的，上面是有朱砂的，在擦拭的时候，请切记不要不小心把它给擦掉喽。那很多人可能会非常纳闷啊，为什么送灶神是这么的重要？因为灶神他就是玉皇大帝的弟弟，那玉皇大帝也就是我们较为耳熟的天宫。天宫呢，它也是掌管整个三界天哦。 送神佛生灵的一个神明，而灶神他是掌管的是我们的这个人间烟火，所以当我们焚香呢，送神回天庭的时候，就是由灶神来带领回天庭，然后一一的去禀报玉皇大帝，呃，我们在凡间的这些是非善报。所以如果我们说送神，你把这一切的事物都安排的妥妥当当，仪式做得很好。 那么神佛就会在玉皇大帝的面前帮我们多美言几句，说好话。那想当然的，我们也可以多得到一些玉皇大帝的赐福。因此，这一个仪式呢，也会蛮关键的，决定你我一整年的好运。那过去老人家都会说，送神越早越好，然后接神要越晚越好。因此，在送了神之后呢，我们要趁着这个。 诸神升天述职不在的期间呢，家家户户开始可以举行大扫除，那来象征呢扫除家中一切的这个晦气之意。那如果你在当年度家中是有丧者的，那我们是不举行送神的哦。那送神呢，为来年招好运，其实也是有诀窍的。首先就是要运用子时的时间来送灶神，因为越早放。 灶王爷年假是不是就越能够表现出我们的诚意？因此，在子时，也就是从晚上的二十三点到第二天的凌晨的一点，应老师会建议大家就要在今年二零二二年的一月二十五号的晚上的二十三点开始，也就是农历的十二月二十三号先开始送神啊，抢先在这个时间点呢。 就先放他年假，再用恭敬的心呢，感谢他一整年的庇佑，来保佑我们隔年呢可以平安顺遂的度过。那么在送神的仪式上，除了我们的这个纸钱哦，要有这个天公金之外呢，哦，也要有这个三色金，好，也就是我们说的这个福寿卦。那再来一定要有这个送神的甲马，还有云马。 同时，你要准备这个餐盘，也就是金元宝一盒，才会是比较不失礼数的。那送灶神跟众神的方式呢？基本上，它的祭拜地点哦，如果家中是有供桌的，我们就是在供桌这边举办；那如果没有的朋友，没有供神佛的，我们就是在厨房这边送神。 那祭拜的时间刚刚已经提到了，就是子时。那在二零二二年就是一月二十五号的二十三点到一月二十六号的凌晨一点整，这个时候是最好的时间。那祭拜的贡品呢？呃，请尽量以不浪费为原则，也就是是你会吃的东西为基准点。那么你记得过去可能长辈都会准备这个轴三升，但是以现代的社会来讲，这可能会是。 蛮负担的，因为并不会呃能够完食哦，所以是说我们可以把它改为数三生，或者直接就是减免掉。那但是不可以舍弃的就是一定要准备甜汤圆三碗，尽量是红色跟白色都要有，以双数为主。 那可以用酒或者是茶水三杯哦。那么有一个说法是说，准备酒是为了要把灶神给弄醉，可以让他就是头昏眼花的，那就会少打我们几个小报告。那也可以有这种祈求可以免免灾的这种感觉哦。那同时也希望大家要记得要准备一下鲜花、树果，还有我们的这个甜料。那甜料的部分呢，主要是。 为了要代表喜庆跟甜蜜，那比如说，呃，甜料可以包括象征财富的这个冬瓜茶，或者是象征富贵的龙眼干啊，呃，象征长寿的花生糖啊，或者是象征贴钉的这个红枣，这些都是蛮适合的甜料。那市面上也有这种准备好的一整份的，我可以直接去做采购。那同时，如果你能够。 买到这个红龟的话，那会更理想的，尤其是针对家中是有长辈的朋友们，因为红龟它代表是可以祈求健康长寿，还有喜事连连。那再来就是发糕，发糕是一定要准备的，尤其是如果你要做清臀动作的朋友们，发糕是之后我们一定要来压桌用的，所以发糕在选择的时候，一定是要以一对为基准点。 然后呢，在挑选上，老师建议就是裂缝是越深越好，因为它代表裂缝裂的越大，代表是发的越大，也象征的是新的一年的运势呢，就是可以大好，而且可以发大财的一个感觉。那么以上的东西，尽量都不要浪费的基准下去准备。那么这个发糕呢，也可以在我们拜完的这个。 早上呢，就把它煎来吃哦，来象征就是我们可以在短时间内呢，有这个及时的这个额外的偏财哈，可以添加我们的这个好运哦。那么金子的部分呢，稍早刚刚已经提醒大家了要准备的东西，但是这边要另外分享一个秘籍，也就是属于我们可以额外准备的秘密贡品。这秘密贡品就是我们的。 黄豆一包以及甘草一份，那这是专门要为了造神上天的坐骑哦，专门准备要让他们长途跋涉时呢所吃的甘草、干粮，好还有草料，所以请大家呢可以把它准备好一下。那同时这边分享一下送神的口诀，我们可以这样子禀报上天哦。 今逢农历的十二月二十四日送神之日，弟子信女某某某，谨奉清茶点心、贡品、金纸一份，千送家中众神佛，尽早到天庭坐好位。愿众神上天言好事，做善事，庇佑善信男女，各家平安大吉祥，来年福禄寿财喜五福临门，平安顺遂。 贵人助身，那么这样子就可以完整的呢，把这个送神的仪式做得非常的理想。再来，接下来呢，要跟大家分享的是如何呢，透过清屯呢，来帮我们开运，还有以及要注意的这个禁忌事项哦，不可以犯的部分。首先就是针对清屯的这个顺序哦。 在我们送完神呢，紧接着就是我们要先到神明的面前呢，烧香来禀报神明跟祖先，就是我们要即将进行清屯哦。所以在清理之前，第一个件事情就是先点香，然后禀报了之后呢，我们就可以开始准备要清屯整理这个神桌的部分。那请那个神明他们，还有祖先他们，先到一旁稍后。 等我们整理完毕，才会再点香，再请他们归回座位上面。那在整个清洁的过程里面，注意的就是我们要准备新的、干净的抹布或者是刷子。那么这个抹布呢，请不要是公用的，它就是要专门是处理我们这个神龛用的。那么刷子的部分，尽量也就是可以准备。 这种比较细的，比如说是有羊毛的，它比较能够把一些卡在这个呃木料上面啊，或者是说卡在细缝里面的这些呃灰尘呢给刷出来。那么神像的这个金身啊，还有祖先的龛啊，在禀报后，我们可以把它移动下来，拿下来擦拭。切记神明不可以拿去水洗哦，你可以用干净的抹布，还有刷子轻轻的去擦。 还有要尽量记得，我们在擦的时候不要去擦到神明的眼睛，因为这是非常失礼的一件事情。那么神明的炉，还有这个祖先的这个炉呢，也不可以整个拿出来，然后好像要倒倒东西出来的感觉，因为毕竟神明的这个炉跟祖先的炉里面可能都有香灰，这个香灰可能是有传承的，所以我们也可以把它当做它代表是一个。 零一归的一个位置，所以也不要轻易的去乱动它。那么，当然我们在清屯的这个步骤，不一定是要在送神，也就是不一定要在二十四号当天做，因为很多人可能觉得我隔天还要上班。但是，你可以在送神之后的日子，啊，比如说从二十四号一直到除夕的这一段期间，都是可以来进行的。 那再来就是呢，我们在整理完这个神桌、清理完毕之后呢，就可以开始打扫家里的一个整洁。然后，尤其呢，要先整理的地方就是家里的财位、然后文昌位、贵人位，然后还有再来就是我们的病福位，一序的呢，把它摆上吉祥物，或者是把之前的这个摆放的这些开运的物品啊，哈，或者是。 画煞的这些物品呢，先做一个整理。那另外要提醒大家，再次提醒一下，家中当年度有丧事的，不能够侵吞哦。好，所以按照老师刚刚所讲的，我们要整理的顺序呢，就是按照神像，然后神明的香炉、枕杯，啊，都是一系列都是神明的东西。完了之后才是祖先的牌位。 祖先的香炉、祖先的杯子，然后最后我们才会有我们的光明灯的这些灯具、佛具，然后才会是整个神明桌的一个桌面哦。好，那么清理的这个真相的方式，刚刚也有提到了，就是用干净的这个毛刷，小心的去清理，尽量用干布会是比较理想。真的觉得很没办法清干净，我们才会用湿布来去做擦拭。 然后不可以去水洗，因为我们怕神明的脸会花掉，或者是有龟裂的状况。那有龟裂的状况又很麻烦，因为如果水渗进去的话，就怕之后会有发霉，那对整个家运会是非常不理想的。啊，所以在整理的时候也要去注意一下身像，哦，或者是金身有没有裂缝或者是磨损了。那么这个都是需要后续去做一个补救的方法。 那再来就是在整理，或者是我们在刷除这些粉尘啊，或者是灰尘的时候呢，方向要从头到脚，它来代表是有头有尾啊，做事有始有终哦，有依有序哦。那么这边再提醒大家，我们在清这个灰的时候呢，有分就是清灰还有不清灰的两个版本。那这两个版本，请不要混着使用，就是。 你可以择一的去使用，好，那也就是我们要准备把我们的这个神明的这个香炉，好，要把它开始做整理之前，你已经先点香，所以上面已经有三炷香了嘛。那么你要先把其他的这些香角都先拿起来，然后从里面挑出三支比较完整的先备用，留着放旁边，其他的我们就是到时候可以跟金纸一起化掉。那么整理的时候呢？ 你就是用汤匙专它专用的汤匙，把它勺到滤网，过滤杂物跟硬块，然后再把这个在红纸上滤好的这些香灰，再放回到香炉里面哦，大概八分满这样子，记得不要太满哦。那如果你有新的香灰的话，那么我就会建议我们是直接呢留下三分之一旧的香灰，然后直接倒上新的，这样就好了，你也不用把旧的再滤回去了。 好，所以说，在提醒大家一下，你在清这个香灰的时候，不管你是要呃用旧的待过放回去填到八分满，或者是整个挖到剩下三分之一直接添新的，你都只能择一去使用。还有整个过程里面，我们的香火是不能够熄灭的。 所以你一定要很去注意，就是说你在整理的时候，你的香要持续的去点着。所以为了怕你太专注在这件事情上，然后忘记，老师会建议我们可以用还香，那这样是比较安全的，啊，因为你有更多的时间可以好好的去整理，还有注意每一个细节。那再来就是那个神明的这个香炉跟祖先的香炉哦。 是这个香灰是不可以混在一起，请你分开两张纸，把它分开包起来。再来再提醒，我们这个祖先香炉呢是不可以压宝的哦，也不可以放任何东西在祖先的香炉里面，这是不行的，只可以啊，只可以放的只有我们的这个神明的香炉。 那么神明的香炉呢？我们压宝来招好运哦。基本上就是，呃，在下面你可以放十二枚硬币。然后这个硬币基本上要看你的香炉的大小。如果你的香炉是比较小的，老师就建议呢，我们就是用我们的这个五传统的五宝就会比较理想。那如果你的香炉是比较大，那你当然可以放十二枚硬币。那么一正一反的这样子顺。 顺序的一个排列哦，来代表是可以世纪进财，然后月月平安，八方隐贵哦，可以招财纳福。但是你的这个硬币，它的面额上面是不可以有人头的哦，所以在挑选硬币的部分呢，也要再注意一下。那再来要提醒大家，就是呃，很多人会觉得是说，我就直接把这个香灰直接倒到那个整个这样倒到这个。 我的这个金桶里面就好了，金炉里面就好了。那但其实老师刚刚有提到，这是比较不适合的方式了，因为有些说法是说这会把福气还有好运给倒了。那在最重要的是，我的认知里面是它会把一些灵气哦传承的这个寓意呢给倒掉，所以比较不理想哦。那我们在整个清完之后呢，最重要是我们上面的香灰是要把它抹平的。 那么抹平的时候呢，就是你轻轻的抹平就可以了，不要去压得太紧，因为压得太紧的话，就是就有点类似，就是赚钱就会比较不轻松。所以我们都说要擦香松，赚钱才会轻轻松松的。因此呢，香灰切记是不可以压实，只能够松软哦。那么定位的顺序呢，老师在这边也希望大家比较用。 人性化的方式重新去做定位，那么这边呢也会代表就是说，我们把这个有拉电线的这个灯，哦，因为它象征的是原彩，好，所以它代表的是明亮，因此一定要先把这个灯先定位，再来我们才来放神明，好，那神明呢要把它靠到底，它代表是有靠山哦，那么祖先的部分的话呢，就是要把它。 微靠到底，再拉出一个手指宽的的一个位置，来代表我们的后续的这个羊代的子孙哦。遇到任何事情都会有退路。那在我们才放神明炉，然后才放煎炉，然后神明炉一定要在更前面一点，也就是比较靠近我们拜拜的人。然后再来我们才放神杯，然后再来放祖先的杯子，然后后续你才可以再摆放。 其他的物品哦，这些都完毕之后呢，我们一定要做一件事情才代表圆满，请你一定要直杯啊，然后问神明说这样做是不是舒适？那有圣杯的话呢，就代表万事都很 OK。那么如果不 OK 的话，那么你就要一直去调整，到神明觉得同意为止，那整个过程才是圆满的。那当然呢，你在问之前呢。 我们也可以先把这个发糕呢放到这个神桌上面哦，来代表是做压桌祈福的动作，然后再来开始持杯问佛，这样子可能一次圣杯的机会也会相对的要高哦。好，最后呢要来提醒大家，我们在亲吻臀之后呢，同时也有很多人他会有这个疑问，就是。 老师，那么我在今年呢，可能有贴了这个太岁符啊，那我要怎么样送太岁？我在哪一天送太岁？那基本上老师会建议我们在送太岁的部分哦，你可以选择，呃，就是从农历的十二月二十四号到除夕的这一天，好，我们可以择一日来去恭送太岁星君。 那基本上你要备一样是清茶水果，然后饼干啊，或是简单的这些贡品，然后我们只要合时的去默念，然后呃很虔诚的去答谢，就是太岁星君在这一年来的一个护佑，好，然后我们再帮他请把这一个呃请下来，这个太岁符请下来，然后再放放到我们的这个金炉里面去焚化。 那么焚化完的这个灰烬呢，就是要把它装袋之后呢，再抛弃。切记就是这个灰烬不要乱撒，这样是比较不宜的。因此，基本上老师会建议哦，如果你本来就有要做送神哦，然后你本来就要清屯的话，你不妨就在同一个时间，直接就是可以送太岁，那这样子就可以不用反复的去准备、张罗贡品这些事情了。 以上是本次的开运特辑，您喜欢吗？如果还有不详尽的地方，可以在下方透过问答，老师会在第一时间给您做回复哦。我是金老师，感谢大家本次的收看，我们下次再见了，拜拜。